一棵海草，海草，海草，海草，随波飘摇；海草，海草，海草，海草，浪花里舞蹈；海草，海草，海草，海草，管它海浪惊涛，我有我乐逍遥。 我想摸你的头发，只是简单的试探。我想给你个拥抱，像以前一样可以。 满了，苹果的订单满了，万达影院也满了，可其他地方都没满，我在江。 I really think about you Only one think about you I really think about you Yeah, yeah, love 会怪他把我忘了吧？让爱就留在回忆里吧。你对我的好，脑海中缠绕。我会每时每刻为你祈祷。时间太快，有谁停留？在我深深的脑海中，这花花世界，谁能够？ waiting for? 不要疯狂的迷恋我，我只是个传说。咱们的事。 能忘，我爱也不能爱，这种感觉只有我自己才明白。